हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं डेट लिखी हुई है अब ये डेट का फॉर्मेट करेक्ट है या नहीं है इसको पता करने का सबसे अच्छा ये तरीका है कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये डेट लिखी किधर की तरफ से है तो आप देखेंगे कि ये जो है लेफ्ट की तरफ से लिखी गई है और राइट की तरफ आगे बढ़ती चली जा रही है तो ये वो पहचान होती है देखिए एक्सेल में डेट को जो एक्सेल है वो हमारे डेट जब हम लिखते हैं करेक्ट डेट अगर है तो उसको एज अ नंबर कंसीडर करता है ये बात ध्यान रखिएगा एज अ नंबर वो कंसीडर करेगा तो यहां पर अगर इसका फॉर्मेट देखिए ये हमारा डेट है अब इसको मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है ऊपर आप देख सकते हैं यहां पर फॉर्मेट जनरल दिख रहा है अगर ये डेट होता अगर ये डेट होता तो फॉर्मेट हमें डेट दिखता ठीक है अगर आप यहां से इसको डेट भी कर देते हैं जैसे मान लीजिए यहां पे मैं डेट कर देता हूं शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट दिया हुआ है तो यहां पे शॉर्ट डेट कर देता हूं या लॉन्ग डेट डेट फॉर्मेट कर भी दिए तो भी ये करेक्ट नहीं होता है करेक्ट कब होगा करेक्ट कब होगा ये जबकि आप डेट ऐसे लिखेंगे लाइक यहां पे देखिए यहां पे आपने दिया ये हाइफन दे दीजिए 5 2021 अब ये करेक्ट फॉर्मेट में आ गया है अब देखिए ये जो है बाय डिफॉल्ट राइट में अलाइन हो जाएगा अपने आप बिना कहे कंटर प्रेस किया देखिए ये राइट अलाइन हो गया देख सकते हैं आप स्लैश लगा करके भी लिख सकते हैं और हाइफन यूज करके भी लिख सकते हैं बात समझ में आई कि नहीं तो ये जो है डेट का करेक्ट फॉर्मेट है ठीक है अब फॉर्मेट ये करेक्ट है तो कैसे पता कि ये करेक्ट फॉर्मेट है पहले तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं यहां से ठीक है तो ये देखिए ये जो है करेक्ट फॉर्मेट है यहां पर ये जो आ, पिंक कलर में दिख रहा है ये करेक्ट फॉर्मेट है और ये करेक्ट फॉर्मेट कैसे है ये कैसे पता है यहां पर डेट लिखा हुआ है ये देखिए ना यहां पर जब आइएगा नंबर फॉर्मेट तो ये डेट फॉर्मेट यहां पे डेट दिख रहा है जबकि यहां पर आइएगा तो यहां पर भी डेट दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में हमने इसे डेट बना दिया था जो कि जनरल फॉर्मेट में है ठीक है बात समझ में आ रही है अब इसको सही करने का क्या तरीका और हो सकता है जैसे मान लीजिए ये तो हमने लिख दिया लेकिन सही करने का तरीका क्या हो सकता है इसका इसके लिए आप पूरे डेट को सेलेक्ट कर लीजिए ठीक है ध्यान रखिए कि डेट आपका कौन से फॉर्मेट में है डीडी यानी डेट है पहले फिर मंथ है फिर ईयर है जनरली यूएस का जो फॉर्मेट होता है यानी यूएस डेट का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है कि M M D D Y Y होता है यानी पहले मंथ होता है फिर डेट होता है फिर ईयर होता है लेकिन अभी हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और हमें कहाँ जाना है डेटा टाइप पे जाना है और डेटा टाइप पे जाने के बाद हमें कहाँ जाना है सीधे सीधे चले जाना है टेक्स्ट टू कॉलम इस टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक कर दीजिए और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा आप देख सकते हैं इसको अब ये लिखा हुआ है डे लिमिट ठीक है और यहाँ लिखा हुआ है फिक्स्ड विड्थ ठीक है तो अभी आपको क्या करना है अभी आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो टैब वेब है ये सब हटा दीजिए और यहाँ पे सिंपली किसी को भी टिक मत रखिएगा ठीक है और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और जो जनरल फॉर्मेट है उसको डेट बना दीजिए अब देखिए यहाँ पे एम दिया हुआ है लेकिन हमारा जो फॉर्मेट है वो हमने क्या रखा है D D M M Y Y रखा है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इसको और यहाँ से फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एम एम और वाई वाई के फॉर्मेट में आ गया है ठीक है पहले कैसा था पहले ऐसा था ये ठीक है डेट ठीक है फिर मंथ फिर ईयर और फिर अब कैसा हो गया अब देखिए अब ऐसा हो गया है ये देख सकते हैं आप ठीक है तो पहले ऐसा था ठीक है थ्री दिख रहा था पहले और अब इधर सिक्स दिख रहा है यानी कि महीना पहले चला गया है और डेट बाद में आ रही है यानी जैसा आपके सिस्टम में डेट होगा उसी हिसाब से ये कन्वर्ट होकर आएगा ठीक है तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपके ये बहुत इजी है और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा मैं आपको एक बार फिर करके दिखाता हूं जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी गलत डेट इनपुट कर देते हैं लाइक यहाँ पे फाइव फाइव 2021 कर दिया ठीक है फिर यहाँ इन सबको सही करना है क्योंकि आप जानते हैं कि by default correct format date का अगर ये होगा तो ये जो डेट है वो राइट से आएगी अभी ये लेफ्ट से आ रही है ठीक है तो हमें क्या करना है इसको सबको सेलेक्ट करके और कहाँ जाना है डेटा टाइप पे जाना है डेटा टाइप पे जाने के बाद हमें टेक्स्ट टू कॉलम करना है टेक्स्ट टू कॉलम करने के बाद यहाँ नेक्स्ट कर दीजिए किसी को भी सेलेक्ट ना रखिएगा और यहाँ से नेक्स्ट करिए और यहाँ से डेट कर दीजिए आप देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से ये कन्वर्ट होकर आया हुआ है तो ये बहुत ईजी है आप कर सकते हैं इसको अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this